Wow, luar biasa, Manchester United menang 2-1 atas Villarreal. Berkat gol penentu kemenangan yang dicetak oleh mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo di Liga Champions. Gol Ronaldo di masa injury time babak kedua membuat Setan Merah meraih kemenangan pertama di Liga Champions. Cristiano Ronaldo tahu kemenangan ini sangat penting untuk Setan Merah. Terdapat momen saat pertandingan akan berakhir, Ronaldo muncul sebagai pahlawan Manchester United. Pemain berusia 36 tahun tersebut mencetak gol penentu pada babak akhir pada menit 95. Nah, disitulah reaksi penonton bergemuruh. Pelatih dan terutama siapa lagi tentunya yang sempat rekam oleh kamera, yaitu Sir Alex Ferguson. Sir Alex sangat bahagia sekali sambil bertepuk tangan di tribun penonton melihat gol Cristiano Ronaldo dan Manchester United pun menang dengan dramatis di menit-menit akhir laga dengan skor 2-1. Dengan kemenangan ini, United menurut Ronaldo hasil baik ini membuka peluang setan merah untuk lanjut lolos di fase grup champion musim ini. Nah, kira-kira bagaimana tanggapannya sob?